Во ова видео ќе научиш за примената на металите. Во периодниот систем на елементите има 91 чист метал. На колку од нив може да се сетиш? Својствата на овие метали се должат на нивната атомска структура, како и на нивното место во периодниот систем на елементите. Атомската структура исто така е поврзана со примената на металите. Разгледај некој од најнереактивните метали за кои знаеш. Такви метали може да бидат злато или сребро размисли како овие метали се применуваат и која е нивната вредност. Најзначајно за нивната примена е тоа што тие се многу нереактивни, не реагираат со воздух или со вода. Прстен или накид често се дава како специјален подарок. Благодарение на неговата нереактивна природа, накитот останува сјаен и неизвалкан. Бакарот е исто нереактивен метал. Можеш да се сетиш на примената на бакар? Бидејќи тој не реагира со вода, а и се наоѓа после водородот во електрохемиската низа на метали, бакарот порано се користел за изградба на водоводни цевки. Може би имаш бакарни цевки кои носат вода околу твојот дом. Бакарот исто така лесно се обликува и може лесно да се свитка без да се скрши. Поради тоа, може да биде свиткан во различни форми. Способноста на бакарот да спроведува електрична струја е многу важна за неговата примена. Тој е добар спроводник на електрична струја, а плюс е и многу еластичен. Тоа значи дека може да се извлекува во долги жици кои се одлични за пренесување на електрична енергија од едно место на друго. Алуминиум е друг метал кој се применува поради неговите специфични својства. Тој реагира со кислородот од воздухот и образува слој од алуминиум оксид. Овој слој е прилично цврст и може да ја заштити внатрешноста на металот. Фактот дека алуминиумот реагира на овој начин, значи дека тој може да се користи за изработка на возови, не мора да се обојува и неговиот темен изглед ги заштитува слоевите под него. Алуминиумот исто се користи за авионите. Тој има помала густина од повеќето метали и тоа го прави полесен. Тој може да се направи да биде подсврст, ако се направи во видна легура. Оваа легура на алуминиум може лесно да се витка и затоа се користи за изработка на авиони. Челикот е уште еден метал кој ги има сменето нашите животи и начинот на кој луѓето ги користат материјалите околу нив. Челикот е исто така цврст, но може би поважно е тоа што е ефтин. Кога железото се комбинира со јаглерот, се добива легурата челик. Чистото железо е слаб метал, но кога се додава јаглерот за да се добие челик, тоа станува значително поцврсто. Железото го има во изобилство и луѓето го користат илјадници години. Челикот е откриен од различни култури во различно време во историјата, но главно замената на железо со челик во индустријата и градежништвото од 19-тиот век го смени изгледот на земјата. Тој се користи за изградба на многу големи конструкции како мостови, кои се многу подсврсти и кои може да траат многу подолго во споредба со предходните конструкции. Да заклучиме, има многу различни метали кои луѓето ги искористуваат како резултат на нивните различни својства –